niño azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado, la vaca en el maíz Pero ¿dónde está el niño que cuida de la oveja? Está en un pajar, dormido ya está Lo despertarás, no yo no Porque si lo hago seguro llorará Niño, azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado, la vaca en el maíz Pero ¿dónde está el niño que cuida de la oveja? Está en un pajar, dormido ya está Lo despertarás, no yo no Porque si lo hago seguro llorará